Je suis né à Kentucky, un certain 6 avril. Il s'appelle William Branagh. Lors de sa naissance, les sept étoiles se sont croisées. Lors de sa naissance, les rouges gorges ont chanté. Lors de sa naissance, le ciel et la terre se sont baisés. Saluons la venue du grand Messie la terre. Salut à la venue du grand Messie. Et sur la terre. Je suis fier, je, suis, fier, je suis fier. de ce qu'on a chez un message si spécial. Du me à un homme si spécial. Il s'appelle William Branham, la personne de Christ personnifiée. Le rejeter, c'est l'enfer. Le recevoir, c'est le ciel. Le choix est clair, le choix est clair, le choix est clair, mes bien-aimés. Le choix est clair, le choix est clair. Tu votre propre conclusion. je, suis la lumière de mon jour. Je suis fier, la parole fait de chair. Dieu dans la chair. Laissez-moi chanter, exalter les promesses accomplies de mon jour. Malachie 4, Luc 17, 30. la promesse que lui devrait venir et c'était lui parler dans la Bible ne personne d'autre que William Branham le fils de l'homme sur la terre discernant les pensées créant les écureuils les œuvres parfaites des grands jours pourquoi ne pas croire à ces dieux adorer не заговор мой